Привет, друзья! На связи Денис Залевский. И э, начинал записывать видео по работе с обменником Sigin Pro. э, вчера, значит, э, я загрузил на свой баланс э, а, 923 монеты призм для последующей их продажи. Э, сейчас вот почему-то опять не отображается. А, вот все отображается. То есть вчера э, произошла там какая-то ошибка на э, ноде призм, то есть и монеты сразу мне не поступили. Ну, через э, службу поддержки, вот видим, 12 тикетов висит. Э, вопрос решился, вот призмы зачислились на мой счет. Вот доступно, видим, 923 монеты. И а, после того, как э, баланс пополнен, я нажимаю торговля P2P для того, чтобы продать монеты, либо купить. И нажимаю продать призм. А, так. Так вот напишем. Тут я уже просто заполнял. Призм для продажи 923. Сразу показывает стоимость по курсу. И нажимаем создать. Офер создан. Отлично. Так. Где его можно посмотреть, я еще сам не разобрался. А, нахожусь в процессе, разбираюсь, как работает данная платформа. <clears throat> Так. Вот, нажимаем продать мои оферы, да? Видим, что офер 5. Так, это S412. S это sell по ходу продажи. 923 э, призм. Статус новый. Все, получается, сейчас остается нам ждать. Остается ждать, пока а, <clears throat> найдется контрагент на эту сделку и а, приобретет у меня монеты. А, далее буду записывать видео по, значит, по мере поступления информации. И ознакомливать вас а, с работой не, не, с работой данной системы. Так, скрыть. А, чтобы зарегистрироваться на данном обменнике, найдете под моим видео под этим ссылочки. А, то есть на обменнике можно регистрироваться, а можно совершать сделки без регистрации. Вот это первая ссылка моя партнерская для регистрации на обменнике. А вторая ссылка для совершения сделок без регистрации. <clears throat> Видим, что 15 человек зарегистрировалось по моей ссылке. А, и так далее. Тут, то есть вся информация показана. А тут, э, в принципе, ничего сложного нет. А, площадка делится на... А, то есть не то, что делится, она сочетает в себе три направления, такие как биржа, P2P торговля и обменник. На, нажав на биржу, мы видим, что тут можно заниматься трейдингом, то есть э, покупать, продавать валюту, пол, получать прибыль на э, разнице курсов. Ну, с этим я еще не разбирался, как бы как тут все это у нас потом дальше придет. То есть, кто на биржах торговал, для них будет все это понятно. Можно самостоятельно все разобраться, почитать. <clears throat> Тем более, что есть техподдержка, можно задать вопросы, получить ответы и так далее. Далее, P2P торговля, это где мы сейчас были. Mm. <clears throat> То есть тут можно купить, можно продать. А, здесь вот списки выбрать, какую валюту. Биткоин, там, лайткоин, эфириум, призм и так далее. А, потом а есть и третий, э, третий функционал это обменник, где можно мгновенно обменять э, криптовалюты любые на друг друга. То есть поменять, например, биткоины на призм, либо призм поменять на биткоин и так далее. А, вот в таком вот ключе, ребята, а, э, все это сделано. Советую а, взять этот инструмент <clears throat> себе в копилочку. А, в дальнейшем будут появляться новые видеоинструкции по использованию этого сервиса. И я думаю, что он всем понравится. <clears throat> ну, сейчас э, завершаю видео. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.